Tolong sampaikan dulu tentang uh, Amsal itu supaya setiap kita mendasari dari sini. Kalau orang bijak melihat palamataka, bersembunyilah ia. Ini sudah ada. Yang ngomong ini orang hebat ya, Salomo. Orang bijak melihat palamataka, bersembunyilah. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Buat saya saudara, akhir zaman itu adalah bagaimana sikap kita manusia menghadapinya. Ya, seperti contoh kejadian ini, uh, uh, pandemi ini. Kita menyikapinya gimana? Kalau kita menyikapinya, menyikapinya ketakutan yang luar biasa sampai kita nggak bisa ngapa-ngapain, ini ini tidak ada bedanya dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Ya, saya nggak mau ekstrim kiri, saya nggak mau ekstrim kanan, tapi yo belajar kita uh, mengerti apa yang Tuhan mau. Ya, oke, okay, kita lihat uh, lanjutkan seperti minggu lalu bahwa sesungguhnya hari itu datang. Jadi nggak mungkin nggak datang, sudah. Akhir zaman nggak mungkin nggak datang. Kitab Wahyu nggak mungkin tidak terjadi. Cuman berat tidaknya itu tergantung dari gereja yang saya khotbah ke minggu lalu. Kenapa dikatakan hanya Bapak yang tahu kedatangan Tuhan? Itu sindiran. Gereja ngerjain apa? Gereja ikut berdoa enggak? Gereja minta Tuhan ampuni enggak Seperti Abraham enggak Seperti Paulus enggak Jadi enggak mungkin enggak datang. Tapi saudara Tuhan berkata menyala seperti perapian. Jadi enggak mudah. Nah api ini mengakibatkan dua hal. Yang pertama membuat orang yang gegabah, orang yang fasik seperti jerami terbakar. Tapi api yang sama itu menguduskan orang yang mau dikuduskan. Dia semakin ngerti, oh Tuhan baik. Tapi kalau orang hidupnya gegabah, ini akan terbakar sudah ya tadi bilang, sudahlah bukan Tuhan, bukan Tuhan. Bayangin itu persis seperti zaman Elisa. Yang raja ngomong Tuhan aja nggak nolong apalagi kita. Kata. Jadi hari-hari ini kita sedang melihat sudah sedang melihat penggenapan-penggenapan firman. Nah yang Tuhan ingatkan apa? Maka semua orang gegabah. Gegabah itu apa? Sembrono. Tidak berpikir panjang. Ngawur. Apa itu? Bahasa lainnya. Pokoknya orang yang seenaknya. Menurut saya gini. Fasik itu artinya jahat saudara. Saya tadi tanya kepada saudara saya, untung dia ah, dia nggak ada kesempatan. Evil doer itu artinya fasik sebetulnya. Apa itu fasik? Tuhan dia nggak mau nggak memperdulikan apa kata Tuhan. Tuhan bilang kanan, aku pengen kiri, terserah saya. Itu fasik. Jadi belum tentu ini orang yang tidak kena bukan tidak bukan Kristen. Ini bisa Kristen, tapi fasik. Bilang, kamu di rumah ya, Enggak, aku pengen pergi. Maka saudara hari-hari ini, sikap kita menentukan. Akhir zaman tidak mungkin tidak terjadi, tapi sikap kita seperti apa? Kalau saudara mau gegabah, ya, ini uh, saya eh, lihat di Amplified ini bagus saudara. Uh, gegabah dan fasik diuraikan begitu banyak ya. Arogan, arogan ini sudah tahu kan arogan, ya, uh, tidak semena-mena, proud, bangganya tuh yang penting bangga. Aku yang penting aku, aku, aku nggak apa-apa tuh. Mengandung kesombongan, self righteous, benar menurut pandangannya sendiri, bertindak semena-mena, saudara. Ya ini, ini yang e, evil doer itu ternyata artinya fasik, sudah. Pembuat kejahatan tuh fasik. Every evil doer, setiap orang yang membuat yang fasik, yang tidak perhatikan apa yang Tuhan suruh. Saya telepon loh ke hamba Tuhan yang dapat penglihatan, saya telepon. Pak, Bapak bilang tiga bulan jangan keluar rumah, itu gimana? Saya ngomong, nah kalau kita begini, oh, oh itu nggak apa-apa Pak. Yang di, yang Tuhan nggak boleh itu kalau pergi semau seenaknya sendiri. Sudah pergi banyak orang nggak pakai masker. Ini kalau saudara ketemu orang yang saudara pernah lihat nggak sih di di TV juga masuk ya. Ada orang yang sakit sakit uh, apa COVID terus dia bilang ayo ayo sebul sebul terus disedot. Ini sebelahnya sedot sedot mati. Karena sembrono. Saya bersyukur tidak ada satupun di kita yang meninggal, saudara. Meninggal dulu satu karena telat, kita tidak tahu kalau dia sakit itu. Saya percaya Tuhan berkata, kalau saudara kena, saudara harus sembuh. Amin. Ini Jadi saya kali lagi tolong kalau ada yang punya tanda-tanda cepat info. Jangan terlambat. Saudara nikmatilah semua keadaan. Memang semua terbatas, memang kondisi seperti ini, kita nikmati. Ucap syukur pasti akan membawa kebaikan. Yang percaya, katakan next. Nah ini saudara aneh sekali. Di kitab Timotius sampai dijelaskan ada 18 ciri manusia yang punya sikap hati yang salah atau ciri orang gegabah. Saudara kalau lihat ya, misalnya kita lihat tanda-tanda uh, COVID, oh uh, penciuman hilang, oh demam dan Itu tanda-tanda mengingatkan kita. Nah saudara kita akan lihat, kita ini gegabah enggak? Ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saya dulu pikir masa yang sukar, oh ekonomi, oh bencana. Tidak saudara, ternyata keadaan manusianya. Ya tadi, yang dulunya firman, oh sudah ada satu grup ya. Suatu grup ini wah anu, persekutuan, wah semua firman. Dulu kesaksian ini segala macam. Sekarang saudara, yang diceritain kofat, covid, kofat, covid, kofat, covid. Begitu ada satu orang kasih kasih uh, upload, ini loh percayalah kepada Tuhan gini gini gini gini. Itu nggak direspon sama sekali. Maka dari itu yang teman saya bilang ini agama covid istilah dia ini seperti betul sudah menggeser Tuhan. Orang lebih tertarik kepada covid daripada Tuhan. Saudara, minoritas belum tentu salah. Ayo percayalah, ini tiga tahun yang ajaib. Katakan, ini tiga tahun yang ajaib, ini tiga tahun keemasan, ini tiga tahun sesuatu yang luar biasa. Menyedihkan saudara. Sampai teman saya yang upload ngomong, iya ya, saya upload dulu, wah semangat, wah puji Tuhan. Oh ini ketua JDN, uh, eh, apa namanya, Pak, siapa itu? Oh, ini ngomong nih, wake up, gini, gini, gini. Oh, bagus Pak, saya masukin grup. Gak respon sama sekali. Begitu, oh ini kopit, kopat, kopit, kopat. Oh iya, iya, iya, gini. Wah kita harus hati-hati loh ya. Wah gini, gini, gini. Sudah gak salah, tapi ketakutannya kelihatan. Berita medsos itu menyedihkan, saudara. Orang sampai lupa berita firman lebih kuat. Makanya saya ngomong saudara, baca Alkitab, renungkan firman. Isi pikiran kita dengan firman, dengan Tuhan. Gak mungkin saudara gak diberkati. Gak mungkin Tuhan tidak tolong saudara. Halo? Halo? Yang percaya katakan. sudah ini ranking loh ya, ranking satu nih, manusia akan mencintai diri sendiri. Pokoknya aku selamat. Yang ini bukan Tuhan. Kali ini kita jangan berharap sama Tuhan. Bukan Tuhan yang nyelamatin kita. Saya sedih Bapak Ibu. Saya capri gimana kalau kamu pendeta seperti itu. Orang kalau dengar jemaatnya bilang, udahlah nggak usah baca Alkitab, sudah nggak usah kebaktian, sudah nggak usah doa. Iman orang bakal mundur. Saya ingat sudah, waktu ada mbak Tuhan di green room dia berdoa. Dan Tuhan berkata, ada banyak orang imannya gugur. Kenapa? Fokusnya diri sendiri. Yang penting aku sehat. Bukan apa sih kejadian ini kenapa? Apalagi kedua sudah menjadi hamba uang. Orang hari-hari ini semakin pelit. Sudah kita bersyukur ya. Hari-hari kita terus datang ke isoman, para isoman. Saya berterima kasih untuk semua saudara yang mau. Saya nggak mau, saya selalu ingetin, ayo super prokes. Saya sampai ngomong, yang pergi ke isoman harus orang yang sudah pernah kena dan sembuh. Bukan berarti nggak kena lagi, tapi itu kesempatannya lebih kecil. Kita layani, kita doakan, tapi jangan sampai lima jam di situlah. Kita doakan, kita kasih sembako, kita doakan mereka. Ini gelombang ketiga kata Tuhan. Ini benih keselamatan yang segera bertumbuh dengan ajaib. Hari ini saudara, ini yang terjadi. Mereka membual, menyombongkan diri, memfitnah, mereka berontak terhadap orang tua. Ya, Hati-hati saudara, seberapapun hebatnya kita, orang tua kita tetap kita hargai dan hormati. Tidak tahu berterima kasih, ini ini tadi pagi saya singgung, ini bahaya banget saudara. Saudara kita lihat ya, saya sama ngomong, cek terus oksigen kita tinggal berapa. Kita punya berapa tabung? Saya bilang, bisa nggak beli lagi? Bukan untuk diri kita, saudara. Kalau mungkin ada yang kena, kita bisa tolong. Sudah tahu pernah ada orang hitung ya, kemarin saya ke, ke delete, saya lupa. Itu oksigen kalau kita bayar saudara, sehari. Itu mahal banget. Kalau kita bisa bisa bernafas pagi-pagi 18 derajat, aduh enak banget Tuhan, terima kasih. Saudara akan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, kau baik. Saya kalau doling saudara lihat jualan sepi, saya bisa sedih loh saudara. Saya sedih betul. Itu bukan family, bukan teman saudara. Ada kemarin saya lihat warung sudah. Itu kasih kasih bendera putih. Saya pikir saya pikir mainan atau sengaja eh ternyata masuk di TV. Ada orang yang kasih bendera putih, dia bilang aku nyerah. Saya bisa ngerti betapa susahnya Bapak Presiden. Tuhan berkata kesejahteraan kotamu menjadi kesejahteraanmu. Pada waktu kami doa Tuhan bilang sama Bu Linda, ayo korban sehari-hari kamu buat. Teman-teman kita di Bandung jam 5 sampai jam 6. Teman-teman kita di Cirebon jam 7 sampai jam 8. Kita ambil tengah jam 6 sampai 7. Saudara, awalnya berat loh. Saya tidur, dulu jam 11 tidur. Sebulan terakhir aneh, tidur terus di atas jam 12. Kalau kebaktian jam 6, saya setengah lima harus sudah bangun. Saya harus baca Alkitab, saya harus doa sendiri, baru naik ke sini. Sering kurang tidur. Tapi Tuhan bilang, itu adalah engkau sedang mencucurkan air mata. Aku akan terima pemulihan saya bersyukur semakin banyak saudara orang menyadari. Ayo kita doakan. Karena presiden gak gampang. Kalau gak diperketat ke PPKM banyak orang mati. Tapi kalau di PPKM seperti ini orang bisa mati juga kelaparan. Aduh, gak gampang saudara. Saya cerita sama saudara, saya pulang dari Jogja. SMS ke salah satu penjual, saya uh, jual makanan pinggir jalan. Saya SMS, tapi saya lupa, saya ketiduran. Dia jawab, dia pikir saya enggak. Jawab lagi, dia tanya, Pak, mampir ya. Bapak bisa makan kok, kalau Bapak mau mobil, mobil di mobil juga bisa. Padahal ini warung terkenal, saudara. Sampai merayu saya untuk datang. Apalagi warung-warung yang tidak terkenal. Saya baru tahu saudara, tukang-tukang saya itu satu bulan cuma dapat sekian. Saya bilang sama mereka, kamu ada yang sakit enggak? Keluargamu ada yang sakit enggak? Kalau yang sakit cepat beritahu. Apa yang kita bisa tolong? Apa yang kita bisa jadi berkat? Gereja itu terang, saudara. Gereja itu garam. Kalau garam dikumpul itu diri sendiri, bluder semua, saudara. Kita harus jadi berkat. Maka dia bilang, oh, ayo berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, saudara. Ini bahaya lagi. Jadi Tuhan menyuruh apa, kita nggak mau. Pada waktu Tuhan bilang, Ayo buat, cuman tiga bulan loh saudara. Saya makanya bilang sama jemaat, minimal sekali lah saudara sampai September nanti. Minimal satu kali saudara datang. Jam 6, jam 7 pulang tidur lagi nggak apa-apa saudara. Bu Linda itu kalau doa pagi gitu, di rumah sebelum ada doa. Jam setengah lima bangun, baca Alkitab, doanya batus, tidur lagi. Enggak, itu enggak dosa Bapak Ibu. Tapi ikut ambil bagian. Teman-teman kita loh dari Magelang pada datang. Dari Ngadirejo, saya bilang waktu luar biasa. Itu kalau jam 6 berarti setengah 6 harus dari Ngadirejo, Ngadirejo baru berangkat. Dari Magelang setengah 6 harus berangkat. Ikut ambil bagian. Saudara gak bisa nggak apa-apa di rumah streaming. Ikut Zoom. Tuhan aku berdoa Selamatkan, aku pilih sembuh. Aku pilih Indonesia sembuh. Aku pilih Indonesia diberkati. Kita percaya ini masa keajaiban. Tidak tahu mengasihi. Nah ini saudara, ini hampir sama semua. Ini tanda-tanda manusia akhir zaman yang sukar itu bukan kondisi zamannya, tapi orangnya. Yang penting untuk aku, yang penting aku cukup, yang penting aku tidak kekurangan, kita nggak mau nolong orang lain. Kita harus tolong orang lain. Tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak mengganggu garang, tidak suka ini sekelompok nih saudara, serumpun. Ya, tidak berpikir panjang, nah ini loh Bapak Ibu, ayo. Renungin, renungin. Saya ini ada banyak yang saya nggak bisa cerita di umum. Saya bersyukur bisa, saya selalu bilang Tuhan, saya kalau nonton TV aja saudara, saya tuh Tuhan aku pengen nonton sudah lama nih uh, tentang singa. Kok aku udah lama nggak nongol? Jedet singa, saudara. Ya persis singa yang dulu saya suka. Jadi ada tiga singa uh, jantan yang sudah diusir sama keluarganya. Terus dia ke daerah lain, dia mau mau menguasai me, meng, apa, invasi daerah singa yang lain. Nah singa ini banyak tapi betina semua. Nah kalau dia masuk, dia bisa masuk, itu anak yang kecil dibunuh semua. Dia ngaum sudah, dia ngaum, tiga ini ngaum, ngaum, ngomong, dia ngomong. Ayo, dia mengintimidasi, aku mau masuk ya, aku mau masuk, aku menginvasi daerahmu. Nah yang di sini sudah kepalanya yang betina, dia nggak mau diem. Kalau dia diem, dia akan masuk, anaknya mati semua. Dia lawan sudah dia ngaum. Dia lawan, terus semua yang lain, semua ngaum. Itu filmnya menarik loh, itu film live bukan buatan. Itu singa tiga gede-gede sudah, sudah maju. Udah oh, oh. Begitu yang sana banyak semua ngaum, bisa berhenti, terus bisa nengok sudah lucu. <laughs> Saya lihat tuh kaget loh. Nengok gini, kayak lihat temennya. Waduh, kita nih kalah nih. Itu wedok KB tapi rupanya MMA KB nih. <laughs> Ini kita tiga Eh, kurang latihan ini, kalah. Mundur sudah bisa balik. Saya mau beritahu sudah, jangan biarkan intimidasi menguasai hidupmu. Yang sepakat katakan, Tuhan kita lebih besar, lebih ajaib. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti tolong saudara. Tuhan pasti berkati hidupmu. Halo. Makanya saya bilang, saya bilang sama Meta, saya bilang, saya nggak mau ada sekolah, ada guru yang dikeluarin. Saya bilang, kita lagi masa susah. Kita harus jadi berkat kepada banyak orang. Kita harus tolong banyak orang. Yang sepakat katakan, yang sepakat katakan, berlagak tahu. Nah ini, aduh ini ditilangin dulu nggak bisa. Saya mau bacain ini nih, ininya streamingnya ini dilepas dulu sebentar. Supaya sudah bisa baca. Uh, ya, ini ini menarik saudara. Tanda yang 18 menarik. Yang pertama sama ke-8 ini menutup, awal menutup. Lebih menuruti, apa Bapak Ibu? Hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jadi ternyata kita tuh punya free will. Saudara mengikuti siapa itu tergantung saudara. Maka dari itu Pak Yusak diajari Tuhan. Paksakan kehendakmu Tuhan. Artinya apa? Free will saudara diberikan Tuhan. Engkau tahu aku banyak kelemahan. Engkau tahu aku banyak kedagingan. Sekarang free willku aku serahkan. Biar kau kuasai free willku. Sehingga kalau aku mau melenceng tarik Tuhan. Aku mau melenceng kiri tarik Tuhan. Supaya aku tetap on the track. Tetap dalam rencana Tuhan. Ini bahaya Bapak Ibu. Nah saya mau, mau tanya sudah, ini tanda-tanda ini orang Kristen atau non-Kristen? Next. Lihat saudara, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Ini Tuhan lagi ngomong sama Timotius loh. Jadi kepada orang Kristen. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Tuhan ngomong apa? Social distancing sama dia. Tuhan ngomong saudara mereka secara lahirnya ibadah. Tapi memungkiri kekuatannya. Saudara, saya mau beritahu. Tuhan kita ajaib. Tadi ada seorang ibu ketemu saya, dia bilang, Pak, di perusahaan anak saya, ada orang-orang yang sudah anaknya dua, di PHK, yang ini di PHK. Anakku tidak. Saya bilang, itu karena Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ada orang sudah Pak, anakku di PHK. Lah terus gimana Bu? Tapi Tuhan ajaib, sekarang dapat kerjaan yang lebih baik. Saudara, itu haknya Tuhan. Nangkep banget. Saudara yang penting modalmu harus per percaya. Nanti Tuhan yang atur apa yang terbaik. Ini di PHK. Tapi aneh, bisa diterima pekerjaan yang lebih baik. Yang satu, tidak di PHK. Cara Tuhan, makanya Mas 91, Mas 91, ada yang tidak kena sama sekali COVID. Ada yang kena tapi sembuh. Itu haknya Tuhan. Halo? Yang percaya katakan, ini saudara hati-hati. Jangan memungkiri. Kekuatan kita di mana? Ibadah, Bapak Ibu. Kekuatan kita di mana? Berdoa. Kekuatan kita di mana? Nyembah Tuhan. Itu kalau jam sampai jam 7 cuma satu jam tok, Saudara. Kita biasa kalau doa 24 jam kan tiga jam toh. Ini satu jam baru rasanya les, eh sudah selesai. Saya ngomong loh, waktu Tuhan ngomong kamu itu sedang mencucurkan air mata. Waduh saya, saya bilang, ini kita mesti kualitasnya mesti baik. Saya percaya saudara Tuhan sedang membedakan. Kalau engkau melayani Tuhan, engkau beribadah, engkau pasti tetap dalam perlindungan. Yang sepakat katakan, jauhilah mereka. Ayo baca bersama saudara. Ayo kamunya diganti nama saya ya. Dua, tiga. Tetapi Petrus Hadi yang takut akan nama Tuhan. Bagi Petrus Hadi akan terbit surya kebenaran. Dengan kesembuhan pada sayapnya. Petrus Hadi akan keluar dan berjingkrak-jingkrak. Sukacita besar karena kemenangan yang dari Tuhan. Seperti anak lembu lepas kandang. Saya percaya saudara, COVID yang terjadi, eh, semua kutuk berubah jadi berkat. Halo. Itu pasti terjadi. Modal kita percaya. Sudah itu aja sudah. Next. Ini menarik saudara. Ini ayat sebelumnya ya. Tuhan sudah merindukan kita menjadi umat kesayangan. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan. Ini hari kesiapan. Jadi hari akhir zaman ini Tuhan ingin menyatakan Yesaya 60 yang percaya katakan, jangan percaya antikrisnya, percaya keajaibannya. Aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang yang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ayo baca bersama saya Bapak Ibu, 23. Maka Petrus Hadi akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah. Hari-hari ini sedang dipisahkan. Saya tertarik sekali dengan uh, bahasa Inggrisnya between the righteous and the wicked, between the one who serve God and the one who does not serve him. Bukan cuma ibadah, tapi melayani Saudara, pada waktu engkau puji-pujian, engkau sedang melayani Tuhan. Pada waktu engkau baca Alkitab, engkau sedang melayani Tuhan. Tentu lagi ngomong, oh ya Tuhan. Tuhan ngomong hati-hati, nah gini. Tuhan ingatkan firman, ya Tuhan. Kita berdoa, kita sedang melayani Tuhan. Kalau saya khotbah, saya melayani pekerjaan Tuhan. Layani Tuhan dulu, baru pekerjaan Tuhan. Makanya kalau saya mau datang jam 6 bisa saudara. Jam 6 kurang seperempat saya bangun, sikat gigi, berangkat bisa. Tapi saya nggak mau. Saya di rumah dulu, saya baca Alkitab dulu, saya doa dulu, saya deklarasi dulu, selesai. Deklarasi saya minimal saudara, saya banyak 4-5 deklarasi. Tapi dua ini saya nggak pernah lupakan. Mazmur 91, Yesaya 60. Kenapa? Karena Tuhan yang ngasih, bukan kita yang minta. Yang lain kita yang nulis. Tapi ini Tuhan mengomong. aku memberikan senjata di tangan kirimu. Masmur 91, senjata di tangan kananmu Yesaya 60 itu Tuhan yang minta, Tuhan yang ngomong. Jadi perkatakan. Saya percaya kita tetap dalam perlindungan dan anugerah. Ayo baca sekali lagi dua tiga Maka Petrus tadi akan melihat kembali perbedaan Bapak Ibu. Antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah. Orang yang tidak beribadah. Ya di sini sudah lihat. Uh, orang yang benar dan orang fasik. Yang melayani dan tidak melayani. Amplified bagus sekali. Who serve God and the one who does not serve Him. Saya percaya rencana Tuhan pasti ajaib. Yang percaya. Next. Saudara, percayalah yang terbaik terjadi. Tuhan sudah bilang loh, tiga tahun ini ajaib. Maka dari itu Perkatakan terus Yesaya 60. Saya ngomong saudara, jangan memperkatakan sebagai rapalan. Ada orang yang saya lihat di grup. Ada orang beri masukan. Percuma baca Mazmur 21. Buktinya ada pendeta di kota ini, baca juga mati. Saudara ini orang yang yang imannya mundur. Kenapa? Saya ngomong, kamu lihat di jalan ada traffic light. Ada lampu merah, lampu hijau, ada tanda lalu lintas. Ada kecelakaan enggak? Saya bilang. Ada. Bagaimana kalau tidak ada traffic light? Bagaimana kalau tidak ada tanda? Tidak ada tanda ini tikungan, gak ada tanda. Orang nabrak semua. Lebih banyak kematian dan kecelakaan. Kalau kita, makanya pada waktu masuk nomor satu Tuhan ngomong itu, pertama hamba Tuhan dari Perth, dari Perth, dari Australia. Tuhan ngomongnya apa? Pelajari Mazmur 91 dan 90. Sampai engkau merema. Ya, mungkin nanti minggu depan Bu Linda akan nyampaikan itu. Sampai engkau merema, artinya apa? Saudara menghidupi. Hidup dalam secret place-nya Tuhan itu kayak apa? Engkau menghidupi, mengutamakan Tuhan lebih dari segala sesuatu. Seperti apa? Dan baru Tuhan berkata perkatakan. Pada waktu ngomong perkataan, engkau sedang mengingatkan Tuhan. Tuhan, ini janjimu. Aku tidak akan mati sia-sia. Yang percaya katakan, ini Bapak Ibu. Maka dari itu jangan membaca karena rapalan, ini salah. Baca dengan pengertian. Hidupi firmannya. Gak mungkin gak terjadi ini yang terbaik saudara. Yang percaya katakan, ini yang terjadi, yang kita harus imani. Ini sedikit orang saudara sama beritahu ya. Saudara tanya orang Kristen se-Indonesia, sedikit yang percaya. Minoritas. Mereka lebih percaya COVID, COVID, kematian, COVID, COVID. Saya percaya, sudah rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Ini yang terburuk Bapak Ibu, seperti Rahab. Demikianlah Rahab perempuan sundal, bukan orang benar sudah. Dan keluarganya, serta semua orang yang bersama-sama dengan dia, dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel. Sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Jericho. Saudara yang dikerjakan Rahab sederhana tapi penuh resiko. Waktu Rahab ngumpetin orangnya Yosua. Rajanya, naik, eh tadi ada orang masuk ke rumahmu. Di mana mereka? Diumpetin sama Rahab. Itu kalau ketahuan Rahab dibunuh. Rahab melakukan bagiannya Bapak Ibu. Makanya saya bilang, ayo ikut doa. Cuman sampai September Bapak Ibu. Minimal sampai tiga bulan itu minimal sekali lah dalam tiga bulan. Kalau betul gak bisa gak apa-apa. Zoom. Ambil bagian Bapak Ibu. Minimal seperti Rahab. Tuhan bilang, ayo Rahab keluarganya, semua orang bersama dengan dia. Ini menarik loh saudara. Tuhan akan buat privilege buat saudara. Yang percaya katakan, lakukan bagianmu. Saudara. Saya kalau selasa doa keliling, aduh saudara saya lihat, saya, saya gemes, saya ikat, saya lawan roh-roh jahatnya. Saya kalau doa, aduh nggak bisa kayak Burinda. Burinda tuh kalau doa dari awal sampai pulang bisa nggak berhenti. Ngomel terus, eh ngomel, sorry. Memperkatakan firman, saya nggak bisa saudara, tapi saya doa Tuhan, Tuhan, Tuhan. Lihat jualan yang sepi, aduh ngenes. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ayo percayalah rencana Tuhan ajaib. Yang percaya katakan, ayat terakhir. Ingat ini Bapak Ibu ya. Waktu saya dengar khotbah ini rasanya nggak mungkin. Pre-tribulation. Tribulation adalah antikris masa kesengsaraan. Saudara, ada tiga setengah tahun masa antikris ringan, ada tiga setengah tahun masa antikris yang berat. Alkitab mengajarkan tujuh tahun. Nah, saya percaya saudara, sekarang kita ini ada di sini. Saya nggak tahu Tuhan kapan datang, karena menurut pendeta itu, rasanya nggak mungkin pre-tribulation. Kenapa? Karena gereja mencintai diri sendiri. Yang memungkinkan hanya dua posisi ini Apakah di mid tribulation Tuhan datang menjemput atau post tribulation? Kalau post tribulation itu orang nggak kuat sudah. Ngadepi masa antikris orang nggak kuat. Kalau saudara cuma ngomong, ayah kamu mati dor, kita bisa pergi. Tapi kalau lihat orang yang kita kasihi, kamu pilih mana? Milih menyangkal Yesus atau memilih anakmu selamat. Itu saya kira saudara gak ada orang yang kuat. Ini nggak mungkin. Maka dari itu apa yang harus kita lakukan? Ayo ambil bagian. Tuhan berkata, sebab uh, eh, malaikat tidak tahu, anak manusia tidak tahu, Bapak hanya Bapak sendiri. Kenapa? Itu bahasa sindiran. Ayo gereja mengerjakan apa? Kalau gereja mengerjakan seperti Rahab, ikut ambil bagian. Sekecil apapun. Ayo berharap saudara, Tuhan berkata tiga tahun. Sekitar ini saudara Tuhan datang menjemput. Makanya saya beritahu, hanya satu di agama manapun tidak ada. Orang tidak mengalami kematian, itu cuma ada di Alkitab kita. Ini kalau Tuhan datang saudara, dia menjemput kita. Orang-orang yang yang uh, yang uh, jemaat itu dirubah tubuhnya jadi tubuh kemuliaan. Tubuh sorgawi, terus diangkat di awan-awan. Maka dari itu kita mesti perhatikan hidup kita sendiri. Nomor satu melayani Tuhan, nomor dua keluarga, baru pekerjaan Tuhan. Jangan kebalik. Ada orang bilang, oh kita pekerjaan Tuhan, nomor satu pekerjaan Tuhan. Oh, suami, istri, orang tua, anak, kita gak peduli yang penting dengan Tuhan. Ini penyesatan saudara. Kalau saudara problem dengan istri, dengan suami, tidak dibereskan dengan anak. Itu cacat dan tidak mungkin mengalami pengangkatan. Makanya Pak Yusak ngajar bagus, nomor satu melayani Tuhan kedua keluarga, ketiga baru pekerjaan Tuhan. Kalau saya jadi berkat buat banyak orang, saya harus jadi berkat buat istri dan anak-anak saya. Itu adalah rencana Tuhan. Percayalah Tuhan genapi firman-Nya. Yang percaya, katakan.